Hola a todos. Hoy quería hablaros eh, un poquito de, de, Kiwi y de los experimentos que he estado haciendo. Kiwi es una librería para, Python que proporciona pues eh, una serie de, widgets y de mm, eh, utilidades para, para nuestras interfaces gráficas. Y por lo que tengo entendido, no, todavía no he explorado mucho, pero parece ser que es fácilmente exportable a Android también está pensada en, ser usada no solo desde ordenador con el ratón, sino también con, los dedos, en touchpads y cosas así. Y nada, y entonces había pensado en usarla para un proyecto en el que estoy trabajando, que hablaré en el futuro sobre esto. Y en este proyecto pues resulta que necesito pues la posibilidad de, crear mm, formularios o pantallas en, una especie de tipo de diseñador y resulta que no he encontrado nada, nada hecho o nada que yo pudiera coger y usar así de, forma sencilla. Entonces el objetivo pues es eh, hacer como una especie de widget que, proporcione un canvas y con el que puedas hacer eh, edición de formularios y trabajar con formularios. Entonces mm, he empezado, aún está muy, muy en pañales el tema, se llama KiwiForks. Forms y he empezado a trabajar un poquito con esto y, entonces pues la finalidad de este vídeo pues es enseñaros un poco un ejemplo de lo que sería pues mm, funcionando más o menos ya os digo que de momento esto, es una versión muy muy inicial entonces pues eh, aquí tenemos el, ejemplo que estaba haciendo eh, bueno en principio esto es todo esto es Kiwi pero mm, no es muy difícil de entender aquí está el el, canvas de, de Kiwiforms, que es la, lo que tiene la chicha, digamos. Entonces este ejemplo lo que nosotros hacemos es eh, definir una pantalla que va a tener por un lado nuestro canvas para edición y después mm, va a tener un, una serie de, botones, una, una, toolbox muy, muy básica, muy rudimentaria para trabajar un poquito con esto y que lo único que hace es añadirle un botón, un checkbox, un label, ah, choradillas. Y aquí con esto pues tenemos aquí definido lo que lo que eh, hacemos con cada vez que le damos a, un botoncito de la toolbar. Todo esto está en el repositorio, este ejemplo está, está puesto y se puede copiar y se puede usar sin problemas. ¿De acuerdo? Entonces arrancamos el, el ejemplo de diseñador y aquí tenemos lo que sería la pantalla, lo que os había dicho, el, canvas y la toolbar con las cuatro cositas. ¿Veis? Podemos eh, añadir pues unos cuantos... Bueno, estoy usando una versión eh, Kiwi de, desarrollo. He visto que han sacado la, última versión, la 1.10 no sé cuántos. Eh, supongo que me tendría que actualizar porque esta veo que no está del todo depurada. Y nada, entonces eh, podemos ir poniendo cositas, podemos cogerlo, moverlo, hacer composiciones. Vamos a ver si podemos hacer algo que sea un poco un poco chulo, no sé. esto por ejemplo aquí, la vela aquí y esto, yo qué sé. Es aquí mismo. Por ejemplo, no sé, algo así. Entonces esto podemos cogerlo y exportarlo fácilmente al, lenguaje KV, que es el, lenguaje que, hemos usado también para diseñar esta misma, esta misma aplicación de ejemplo. Entonces podemos coger esto tal cual. Esto, a ver, en, su, el futuro pues la idea es que evidentemente se metan un fichero y todas estas cosas, pero de momento es lo que hay. Entonces eh, lo metemos aquí en una aplicación muy, muy sencillita, que lo único que hace es cargar el, el fichero KV de, definición. Guardamos, lo lanzamos y ahí tenemos exactamente la misma composición que hemos hecho con el label, el text input, el botón, el toggle button, el checkbox, ¿vale? Básicamente es eso. Entonces la idea, ya habéis visto mm, cómo funciona, de momento es algo muy, muy básico, pero la idea es que en el futuro, pues usando este, este simple canvas de edición, puedas seleccionar objetos para cambiarle propiedades, puedas ofrecer una... Lo, más importante es que el, widget tenga una, API bastante rica para comunicarse, para poder integrarse con, con cualquier programa. Y ya está esto es lo que he hecho. En la descripción del vídeo pondré, la, esta dirección para que podáis hacer al, proyecto. Puede que ponga alguna cosita más y, ya está. Nada más por el momento y nada, disfrutad de, de la programación y del hacking. Hasta luego.